Hola, me llamo César Banet, soy de La Coruña y hace dos años y pico que me diagnosticaron una eh, aracnoiditis. Después de visitar a un montón de, neurocirujanos, conocí al doctor Ferrer, que fue el único que se atrevió a tratarme quirúrgicamente y, y bueno, y el único que me dio esperanza y me transmitió tranquilidad. Eh, para mí, además de ser un gran neurocirujano, es una persona que se involucra un montón con, sus pacientes y, y la verdad es que yo lo único que puedo decir de él son cosas buenas, ¿no? aparte que después de dos años más o menos que lo conozco y de alguna que otra intervención, pues realmente yo ya lo considero mi amigo el doctor Ferrer. Lo único que espero es que no tire la toalla con mi caso y que consiga que vuelva a levantarme y ponerme de pie y poder dejar la silla de ruedas.